Yeah, yeah. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ella me observa, pero yo hago lo mismo Juegos de erotismo, tratos del egocentrismo Piensa que pienso que decir cuando estés cerca Con tu vestido de puta y perfume de hierba Ven, conduce mi velada Mientras escribo otra carta, tu nombre cerca a la madrugada Es inútil darte más si solo me visitas Pero llegas y te vas el menú de tu sarcasmo Repertorio para orgasmos Dulces o amargos Me divide este fenómeno Me asusta Me reconoce, lo conoce y pues me gusta Pero hoy no Que todo el humo ya subió Que no, no, no Y baja en forma de calor donde esté donde te escondes eh, Dime todo lo que quieras Pero no tu nombre Que no te importe Como cuándo y por qué Si huelo alcohol O pues esperas a que forje cierto que no contemplo este momento Pero me reservo si acaba acabada adentro No le hace falta, pero se asegura de inyectarme su veneno Cuando pasa masa, mis venas para calmar mis ansias Que soy testigo y eres arrogancia Yo, ven, ven, ven a mí Ven, ven, ven a mí Ven, ven, ven a mí, ven, ven, ven, ven. Voy por la acera escuchando crimen en el iPod Paso tranquilo, haciendo un cigarrillo Como cualquiera en una noche tibia de marzo Y días me asaltan, saludan, me escupen a la cara Otras me escuchan, me elevan, me dejan las cosas más claras Me dice hijos de puta sin estilo van a querer joderte Le digo, déjalo, no creo que tengan tanta suerte Conecta un toque, enciérrate y escribe que No te importe los culos doble cara que no te tragan y, se se viven, Oigo el tic-tac del reloj que no se cansa Después de un día de trabajo voy barrido a casa En ti mi fe, amor nictálope Que te prefiero compartir antes que pasear mi vida Pero júrame, aunque sea mentira que eres mía ah. Y cuántos quieren tenerte, ah. y cuántos quieren besarte ah. Y cuando que eres mía y no vacilas en dejarme No es que te quiera con cadena, sé que siempre me espera, Sé que vas conmigo dentro aunque parezca muerto por fuera Cuando hacemos el amor en nubes de humo, dulce sabor cuando somos uno Cuando me cortas el dolor, puta inspiración Sé que el mundo calla cuando vuelvo a verte y arden llamas cuando dejas la habitación Ven, ven, ven a mí, ven a mí, puta Ven, ven, ven a mí Ven a mí, puta Ven, ven, ven a mí Ven a mi puta Ven a mí, puta Ven, ven, ven a mí Ven Yo. banda.